درود عزیزان دل انگلیسی مثل خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل خوردن و در این درس میخواهیم لغت اساسی و مهم و کاربردی شود رو با هم بررسی کنیم و با بیان و تمرین مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه به کاربرد و استفاده از لغت اساسی شد و یک بار برای همیشه مسلط بشیم و بتونیم از اون استفاده بکنیم دوستان اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با subscribe کردن و فشردن آیتم notification به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی و آینده ی انگلیسی مستحب خوردن میتونید مطلع بشید و بتونید از اونها در جهت یادگیریتون استفاده بکنید. بچه ها همونطور که بارها گفتیم روش تمرین بسیار مهمتره تا خود منابع یادگیری. فراموش نکنید که در این درس مشارکت داشته باشید و این کلیپ رو دقیقا مثل یک کلاس آموزشی برای خودتون در نظر بگیرید و خوب باش تمرین کنید و پیش بیایید که رشد خوبی در شما اتفاق بیفته. بسیار خوب، بپردازیم به لغت اساسی شود در انگلیسی و ببینیم که به کجا خواهیم رسید بچه همونطور که میدونید لغت شود برای پیشنهاد دادن استفاده میشه یعنی یک باید که پیشنهاد رو القا میکنه و بایدی نیست که الزامی رو برسونه مثلا تو این جمله You should go now. You should go now. You یعنی شما should یعنی باید go رفتن now اکنون You should go now شما الان باید بروید داره پیشنهاد میده خیلی الزام برای شما نداره داره به شما پیشنهاد میده بهتره که الان بری You should go now شما الان باید بروید You should go now بچه ها اگر میخواید واقعا یاد بگیرید همونطور که گفتیم این کلیپ و این درس رو یک کلاس آموزشی برای خودتون در نظر بگیرید روش تمرینتون به این صورته هر جمله و هر عبارت رو که در این درس خدمت شما تقدیم میشه در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون بره بالا ببینید دوستان مشکل اساسی زبان آموزا اینه که در دنیای واقعی و دنیای مجازی حتی جرأت و جسارت بیان یک جمله ساده رو ندارن حتی جسارت نوشتن یک جمله رو ندارن در خودتون پیداش بکنید دلیلش چیه دلیلش یا خجالت یا عدم توانمندی و مهارت که شما نمیتونید یا نمیخواهید یک جمله یا یک عبارت رو در دنیای مجازی یا در دنیای واقعی بیان بکنید پس بیایید با روشی که خدمت شما در انگلیسی مثل آب خوردن تقدیم میشه بر این مشکل فائق بشیم و این مشکل رو کنار بزنیم بیایید تمرین بکنیم بیایم از همینجا شروع کنیم و یادگیریمون رو اصلاح بکنیم پس برای یادگیری خودمون ها و جملاتی که در این درس و کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب تقدیم شما میشه رو در قسمت کامنت مثال هاش رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که با صدای رسا اونها رو میخونید و تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اصلاح بکنید کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده کودک با توجه به چیزی که میشنوه و مقایسه میکنه نحوه بیان و تلفظ خودش رو با نحوه بیان و تلفظ مادر، پدر، اطرافیانش اونها رو اصلاح میکنه. پس ما هم همین کار رو بکنیم و بتونیم به رشد خوبی برسیم. جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم You should go now. شما الان باید بروید. You should go now. You should go now. You should sleep. You should sleep. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی داره پیشنهاد میده و توصیه میکنه sleep یعنی خوابیدن تلفظ درستش رو دقت بکنید اشتباه بسیاری از زبان آموزا به اشتباه گفته میشه اسلیپ ا نداره اولش sleep یعنی خوابیدن You should sleep شما باید بخوابی You should sleep You should sleep How should I know? How should I know? How یعنی چطور یا چگونه should باید I من know دانستن How should I know? یعنی من چطور باید بدونم من از کجا باید بدونم خیلی کاربردیان خیلی استفاده میشن این عبارت ها و جملات برای اینکه یاد بگیرید در قسمت کامنت بنویسید عزیزان حراس نداشته باشید نترسید خجالت نکشید هیچ اتفاقی نمیفته حتی اگر اشتباه بنویسید و اشتباه بیان بکنید زمان اصلاح کردنش همین الانه پس همین کار را انجام بدید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم How should I know? چطور من باید بدانم؟ How should I know? How should I know? Where should we go? Where should we go? Where یعنی کجا should باید we ما go رفتن Where should we go? ما باید کجا بریم؟ باید به کجا بریم؟ عزیزان در قسمت کامنت جملمون رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید Where should we go؟ ما کجا باید برویم؟ Where should we go؟ Where should we go? You should know it. You should know it. You should شما باید know دانستن it it اشاره میکنه مثلا به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه مثلا میگه فلان اسم یا فلان چیز بعد میگه که تو باید بدونی you should know it شما باید اون رو بدونی یا اون رو باید بشناسی you should know it شما باید آن را بدانی. You should know it. You should know it. You should exercise. You should exercise. You should شما باید یک کاری را انجام بدی. کدوم کار؟ exercise. تلفظ درستش exercise نیست. exercise یعنی تمرین بدنی کردن تحرک بدنی داشتن you should exercise شما باید تمرین بدنی بکنید مثلا به منظور کاهش وزن یا اینکه بدنتون رو آماده کنید حالا برای اینکه تمرین ذهنی و تمرین یادگیری انگلیسی داشته باشیم چیکار کنیم کاری نداره همین جمله و همین عبارت و عبارت ها و مثال هایی که در این درس تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید. پس با هم می نویسیم و تکرار می کنیم You should exercise شما باید تمرین بدنی کنید. You should exercise You should exercise What should I do now? What should I do now? What یعنی چه یا آن چه Should I آیا من باید یک کاری را انجام بدم Do فعل کمکی برای سوالی کردن Now اکنون What should I do now من الان باید چی کار کنم What should I do now من الان باید چه کار کنم What should I do now What should I do now You should apologize You should apologize. You شما should باید apologize یعنی عذرخواهی کردن پوزش طلبیدن You should apologize یعنی شما باید عذرخواهی کنی مثلا یه کاری کردی حالا باید عذرخواهی کنی از خودت عذرخواهی کن که اگر وقتت رو و زمانت رو و عمرت رو تلف کردی و در جهت کمک به انسانها و رشد انسانیت استفاده نکردی ازش اما هیچ وقت دیر نیست همین الان شروع کن بهبود در زندگی خودت ایجاد کن و زندگی دیگران رو هم بهبود ببخش. You should apologize. شما باید عذرخواهی کنید. You should apologize. You should apologize. You should work hard. You should work hard. You should شما باید یک کاری رو انجام بدی work کار کردن hard سخت You should work hard یعنی شما باید سخت تلاش کنی شما باید سخت کار بکنی که از عمرمون و فرصتی که در اختیارمون قرار داده شده مفید و موثر استفاده بکنیم پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم نحوه بیان و تلفظمون رو با درس مقایسه می کنیم اگر اشتباهی داریم اصلاحش می کنیم You should work hard شما باید سخت تلاش کنید. You should work hard. You should work hard. You should stay in bed. You should stay in bed. You should شما باید stay تلفظ درستش stay اشتباهه stay stay یعنی ماندن in در bed رخت خواب stay in bed یعنی در رخت خواب ماندن you should stay in bed یعنی باید در رخت خواب بمانی you should stay in bed باید در رخت خواب بمانی you should stay in bed You should quit smoking. You should quit smoking. You should تو باید یا شما باید quit یعنی خارج شدن smoking یعنی سیگار کشیدن quit smoking یعنی از سیگار کشیدن دست برداری ترکش کنی You should quit smoking شما باید سیگار کشیدن را ترک کنی You should quit smoking You should quit smoking We should be very careful. We should be very careful. We ما should باید be بودن یا شدن very بسیار careful careful یعنی مراقب تلفظش رو دقت بکنید careful نیست careful یعنی با دقت مراقب be very careful یعنی با دقت بودن یا مراقب بودن we should be very careful ما باید خیلی مراقب باشیم مراقب خودمون مراقب دیگران اطرافیانمون امیدواریم که همیشه تندرست و خرسند باشید جملهمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم برای اینکه یاد بگیریم we should be very careful ما باید خیلی مراقب باشیم we should be very careful We should be very careful. You should take my advice. You should take my advice. You should شما باید take برداشتن یا گرفتن my مال من advice یعنی توصیه یا نصیحت take advice یعنی نصیحت یا توصیه رو پذیرفتن You should take my advice. شما باید توصیه یا نصیحت منو بپذیرید. وقتی که ما به شما میگیم در قسمت کامنت شرکت کنید، مثال ها رو بنویسید. این برای رشد خودتونه، این برای یادگیری خودتونه، این برای اینه که اعتماد به نفستون رو ببرید بالا، جسارت بیان رو در خودتون رشد بدید. پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم. You should take my advice. شما باید توصیه یا نصیحت مرا بپذیرید. You should take my advice. You should take my advice. You should tell the truth. You should tell the truth. You should شما باید tell گفتن the the و برای بیان آن حقیقتی که ما میدونیم منظور کدوم حقیقته truth یعنی حقیقت you should tell the truth شما باید حقیقت رو بگید سعی کنید در زندگیتون از دروغ بپریزید. شما باید حقیقت رو بگید جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم You should tell the truth شما باید حقیقت را بگویید You should tell the truth You should tell the truth I should have come earlier I should have come earlier. I should یعنی من باید have come حال کامل یعنی من می اومدم early یعنی زود earlier یعنی زودتر I should have come earlier. من باید زودتر می اومدم. مثلا رفتید یک مهمانی یا به یک جایی رسیدید که یکم دیر رسیدید و اون چیزی که باید بهش می رسیدید رو از دست دادید. با خودتون میگید I should have come earlier. من باید زودتر می اومدم. حالا اشکالی نداره. حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه فرصت فعلیمون رو از دست ندیم و یاد بگیریم. I should have come earlier. من باید زودتر می آمدم. I should have come earlier. I should have come earlier. Should I wait for you here? Should I wait for you here? should I یعنی آیا من باید یه کاری رو انجام بدم I should یعنی من باید مثلا یه کاری رو انجام بدم حالا سوالی میشه should میاد اینور پس سوالیش هم داریم یاد میگیریم should I should you should we همینطور میتونه استفاده بشه should I یعنی آیا من باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار در اینجا wait wait یعنی منتظر شدن should I wait آیا من باید منتظر بشم for you برای شما here اینجا should I wait for you here آیا من برای شما باید با اینجا منتظر بشم منتظرشم تا بیای ما منتظر شماییم در قسمت کامنت ببینیم که دارید تمرین میکنید ببینیم که وقتی که ما داریم میذاریم برای شما کلیپ میسازیم درس میدیم تدریس میکنیم بدونیم که مفید داره استفاده میشه ازش و یه عده دارن استفاده میکنن و یاد میگیرن این برای ما بزرگترین ارزش و بزرگترین نعمته جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم Should I wait for you here آیا من باید اینجا منتظر شما بمانم Should I wait for you here Should I wait for you here You should give up smoking You should give up smoking You should یعنی شما باید یک کاری رو انجام بدی Give up Give up یک فعل عبارتیه Give یعنی دادن اما give up یک فعل عبارتیه فعل دو یعنی رها کردن تسلیم شدن بیخیال شدن Smoking سیگار کشیدن Give up smoking یعنی بیخیال سیگار کشیدن شدن یا رها کردن سیگار کشیدن. You should give up smoking. شما باید سیگار کشیدن را رها کنید. You should give up smoking. You should give up smoking. I should not have said that. I shouldn't have said that. I should not منفی I should میشه من نباید یک کاری رو انجام میدادم I should یعنی من باید مثلا یه کاری رو انجام میدادم I should not یا به صورت مخفف I shouldn't یعنی من نباید یه کاری رو مثلا انجام میدادم یا انجام بدم have said حال کامل I shouldn't have said من نباید میگفتم that on I shouldn't have said that من نباید آن را می گفتم that یعنی آن I shouldn't have said that من نباید اون رو می گفتم اون مسئله رو نباید می گفتم I shouldn't have said that من نباید آن را می گفتم I shouldn't have said that I shouldn't have said that Should I reply to his letter? Should I reply to his letter? Should I یعنی آیا من حالت سوالی I should یعنی من باید و should I یعنی آیا من باید یه کاری را انجام بدم کدوم کار reply reply یعنی پاسخ دادن مثلا پاسخ دادن به فردی یا به یک نامه به یک پیام یا به یک ایمیل should I reply آیا من باید پاسخ بدم to به his his یعنی مال اوی آقا مثلا یه آقایی به شما پیام داده یا نامه داده letter در اینجا نامه است letter یعنی حرف یا نامه در اینجا یعنی نامه should I reply آیا من باید پاسخ بدم to his letter به نامش should I reply to his letter آیا من باید به نامه او پاسخ دهم should I reply to his letter should I reply to his letter When should I return the car? When should I return the car? when یعنی چه موقع یا آن وقتی که Should I آیا من return return یعنی برگرداندن یا بازگرداندن the car یعنی اون ماشین اون ماشین مشخص مثلا رفتید یک ماشین رو قرض گرفتید یا کرایه کردید بعد میپرسید when should I return the car من چه موقع ماشین رو باید برگردانم خیلی کاربردیان و خیلی استفاده میشن این جملات و عبارت هایی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم شما این فرصت رو از دست ندید و در قسمت کامنت بنویسید بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید When should I return the car?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 می نویسیم Mori should have arrived by now موری تا الان باید رسیده باشه موری should have arrived by now موری should have arrived by now How much should I pay for that? How much should I pay for that? How much یعنی چقدر چقدر پول مثلا should باید I من pay پرداخت کردن for برای that اون چیزه that یعنی آن و در اینجا داره در مورد اون چیز مشخص مثلا صحبت میکنه how much چقدر should I pay من باید بپردازم آیا من باید بپردازم for that برای اون چیزه how much should I pay for that من چقدر باید برای آن بپردازم how much should I pay for that how much should I pay for that Julie should be here any minute Julie should be here any minute. Julie یعنی یک خانمی به نام جولی should be باید باشه here اینجا any هر یا هیچ minute minute یعنی دقیقه any minute یعنی هر لحظه هر دقیقه ای Julie should be here any minute جولی هر لحظه ممکنه به اینجا برسه هر لحظه ممکنه اینجا باشه پس تا قبل از اینکه جولی بیاد و ما رو ببینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم Julie should be here any minute جولی هر لحظه ممکن است به اینجا برسد Julie should be here any minute Julie should be here any minute Where should I put my baggage Where should I put my baggage? Where یعنی کجا Should I آیا من Put Put یعنی قرار دادن My مال من baggage Baggage یعنی بار و بونه مثلا اون لوازمی که داریم Where should I put my baggage? من بونه بارم را باید کجا بگذارم Where should I put my baggage? Where should I put my baggage? Where should I put my laundry? Where should I put my laundry? Where should I put یعنی من کجا باید بذارم my laundry laundry دو تا معنی داره یکیش به معنی لباس چرکه یکیش هم به معنی خوششویی یا در واقع لباسشویی کردن Where should I put my laundry? من لباس چرکامو کجا باید بذارم؟ خیلی کاربردیان در زندگی روزمرتون این جملات و عبارت ها میتونن به شما کمک بکنن ای کاش که همینجا یادشون بگیرید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم: Where should I put my laundry? من لباس چرکایم را کجا باید بگذارم؟ Where should I put my laundry? Where should I put my laundry? Do you think I should go alone? Do you think I should go alone? Do you think یعنی آیا شما فکر میکنی I should من باید go بروم alone alone یعنی تنها یا به تنهایی do you think I should go alone آیا شما فکر میکنی من باید تنها برم یا با کسی دیگه برم بچه ها تنها نرید ما با شمایی ما در کنار شما داریم تمرین میکنیم داریم کار میکنیم داریم درس میدیم شما هم درس بگیرید و خوب تمرین کنید تو قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. Do you think I should go alone? آیا شما فکر میکنی من باید تنها بروم؟ Do you think I should go alone? Do you think I should go alone? Drivers should wear seat belts. Drivers should wear seat belts. driver یعنی راننده drivers یعنی راننده ها should باید wear wear یعنی پوشیدن seat belts seat یعنی نشستن belt یعنی کمربند seat belts یعنی کمربند های ایمنی drivers راننده ها should wear باید بپوشن seat belts کمربندهای ایمنیشونو و در کلیت کمربند ایمنی داره اشاره میکنه به خاطر همین از اس سوم شخص استفاده شده drivers should wear seat belts رانندگان باید کمربند ایمنی ببندند drivers should wear seat belts drivers should wear seat belts You should always do your best. You should always do your best. You should شما باید always همواره یا همیشه do انجام بدید your مال شما best بهترین do your best یعنی بیشترین تلاشتو بکن بیشترین سعیت رو بکن you should always شما باید همیشه do your best بیشترین تلاشتون رو بکنید و یاد بگیرید و بهبود در زندگیتون ایجاد بکنید ما به شما میگیم شما باید همواره بیشترین تلاشتون رو بکنید که موثر و مفید از لحظه هاتون استفاده بکنید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم You should always do your best شما همیشه باید بیشترین تلاشتان را بکنید You should always do your best You should always do your best I think that we should try again. I think that we should try again. I think یعنی من فکر میکنم that که we should ما باید try یعنی سعی کردن again دوباره try again یعنی دوباره انجام دادن یا دوباره سعی کردن I think that من فکر می کنم که we should try again ما باید دوباره سعی کنیم قطعا اگر تا الان به نتیجه دلخواهتون در مسیر یادگیریتون نرسیدید دوباره با انگلیسی مثل آب خوردن سعی کنید بدون شک نتیجه خواهید گرفت اگر اگر با روش هایی که خدمتتون میگیم تمرین کنید و مسیر یادگیریتون رو درست طی بکنید پس جملمون با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I think that we should try again من فکر می کنم ما باید دوباره سعی کنیم I think that we should try again I think that we should try again You should rewrite this sentence You should rewrite the sentence. You should شما باید rewrite write یعنی نوشتن rewrite یعنی بازنویسی یا دوباره نوشتن پیشوند re در انگلیسی برای بیان تکرار چیزی در انگلیسی استفاده میشه this این sentence sentence یعنی جمله this sentence یعنی این جمله you should rewrite شما باید بازنویسی کنید دوباره بنویسید this sentence این جمله رو نه تنها این جمله بلکه کل جملاتی که تو این درس خدمت شما تقدیم شد رو باید دوباره نویسی کنید تو دفترچه یادداشتتون برای تمرین خودتون و در قسمت کامنت برای رشد و افزایش اعتماد به نفستون برای اینکه بتونید جرأت خودتون رو ببرید بالا که در محیط عمومی هم بیان کنید پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم You should rewrite the sentence شما باید این جمله را بازنویسی کنید. You should rewrite the sentence. You should rewrite the sentence. You should take care of yourself. You should take care of yourself. You should شما باید take care یعنی مراقب بودن مراقبت کردن of as yourself خودتان You should take care of yourself شما باید مراقب خودتون باشید ما به شما میگیم عزیزان همراه مراقب خودتون باشید You should take care of yourself شما باید مراقب خودتان باشید You should take care of yourself You should take care of yourself I lost my ticket What should I do? I lost my ticket. What should I do? I lost یعنی من گم کردم گذشته lose فعل lose یک فعل بیقاعده است و گذشتهش میشه lost یعنی گم کردن در زمان گذشته my ticket ticket یعنی بلیت I lost my ticket. من بلیتمو گم کردم. What should I do? چی کار باید بکنم؟ بلیتمو گم کردم. ما به شما میگیم بلیت یادگیری در انگلیسی مثل آب خوردن گمش نکنید. I lost my ticket. من بلیتم را گم کردم. What should I do? چی کار باید بکنم؟ I lost my ticket. What should I do? من بلیتم را گم کردم. چه کار باید بکنم؟ I lost my ticket. What should I do? I lost my ticket. What should I do? خدا قوت آفرین بر شما که همراه بودید در کنار ما با هم تمرین کردیم و این کلیپ رو دقیقا یک کلاس آموزشی برای خودتون در نظر گرفتید عبارت ها و جملاتی که با هم تمرین کردیم رو در قسمت کامنت نوشید و با صدای رسا تکرار کردید و صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا اشتباهاتتون رو بتونید پیدا بکنید و اونها رو بتونید اصلاح کنید دقیقا روش طبیعی یادگیری زبان و کاری که یک کودک برای یادگیری زبان مادریش انجام میده ما همین تکنیک رو در اینجا داریم پیاده میکنیم اون عزیزانی که این روش رو استفاده کردن اگر این کارو نکردید برگردید به عقب دوستان این کلیپ رو دوباره ببینید و دقیقا این روش رو اجرا بکنید همینطوری که به صورت متنی دارید مشاهده میکنید و خدمت شما توضیح دادیم بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان خداوند رو شاکریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده و شما هم ما رو قابل دونستید که در کنار شما باشیم آرزوی تندرستی برای شما و خانواده گرامیتون داریم در هر کجای این کره خاکی که هستید